ए ब्रो अटक अटक क्या हो जा रहा है Thank you. guys! Wait. 여기까지인가 नहीं रे ब्रो कैसे लेट्स गो bad. Wait. ऐसे कैसे ना भाई मार लेगा तू तो? ऐसे होता है क्या